გამგდრეთი სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგუნველი დასაფლავები შინადა ცხოვრების მიმნიჭებელი ქრისტე აღს გამგდრეთი სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგუნველი დასაფლავები შინადა ცხოვრების მიმნიჭებელი ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა დიდება ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის მადლობა ღმერთს იმისათვის რაც იყო რაც არის და რაც იქნება ჩვენ ცხოვრებაში მადლობა ღმერთს იმისათვის რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები აღგვესრულებინა სამთო ლიტურგია ზიარებული ყავი ჭეშმარიტად პატიოსანსა სისხსა და ხორცა უფლის ამთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ამუდიდეს საიდუმლოს რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს სოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას ჩვენს განსაცმენდელად სათასასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად დღევანდელი კვირა აღდგომიდან მეოთხე კვირა დღე თუკი ჩვენ აღდგომასაც ჩავთვლით და ასეც უნდა იყოს პირველი თავარი კვირიაკე ეს არის აღდგომა აღდგომიდან მეოთხე კვირიაკეს ეკლესია აღასრულებს განღოვლის კვირას რა მინდა თვითონ ზატიკის პერიოდზე გითხრათ აი აღდგომიდან ამაღლებამდე ეს არის პერიოდი როდესაც მაცხოვარი დედამიწაზე არის და თავის მოციქულებს ასწავლის როგორ უნდა იცხოვრონ შემდეგ. ანუ როგორ უნდა განამტკიცებს მას და ეუნება, რომ როგორ უნდა მოაწყონ, როდესაც ის ამაღლდება, ზეცაში რო ამაღლდება, თვითონ როგორ უნდა იცხოვრონ და როგორ უნდა იყოს აქ. აღთქმას ეუნება, რომ სულიწმინდა მოვა, რომ სულიწმინდა გააძლიერებს მას და ანუ აი ამ ისე იგი ეტაპს ეკლესიის ცხოვრებისა იქამდე სალამ სანამ სულთმოფენობა მოვა, ქვია გარდამოცემის პერიოდი. გარდამოცემა რა ის რაც უფლის მიერ არ იქნა ესე იგი ნათქვამი და ნათქვამი რა ნათქვამი, მაგრამ сахарებაში არ იქნა ასახული, ეს არის ის, რაც მოციქულებმა თვითონ მოისმინეს პირადად. იმიტომ რომ იოანე ღვთისმეტყველი ძახისო არის მრავალი, რომელი თქვაო იესო და გააკეთა წინაშე მოწაფეთა თვისთაო, რომელი არ არის და ან დაწერილი წიგნსა ამასო. ანუ არის ისეთი რაღაც, რაზე ჩვენ შეიძლება საუბრობდეთ, მაგრამ ეს არ იყოს ასახული სადმე. ეს არის პირადი საუბრები, როდესაც მოციქულებს ესაუბრებო და როგორ უნდა ეცხოვრათ მათ. ეს პერიოდი არის ზატიკის პერიოდი არის აი დღეს სულიწმინდის მოქმედება ეკლესიაში, თუ როგორ მოქმედებს სულიწმინდა ეკლესიაში. მაგრამ აი ხლა ვისაუბროთ ცირეოდენი ეკლესიის შესახებ. აი ჩვენი განცდა, ჩვენ როგორ ვართ, რისი წევრები ვართ და როგორ არის. ჩვენ ვართ ეკლესია არის ღმერთ კაცობრივი შეეული. იმიტომ რომ იცით მაცხოვარში იყო ადამიანური ბუნება და იყო საფრთხო ბუნება. ანუ ეკლესია არის ღმერთ კაცობრივი შეეული. იგი წმინდა და შეუცდომელია ღვთის სიწმინდის გამო, ჩვენი შეუცდარობის გამო კი არა. ჩვენ ყველანი ვწდებით. ამიტომ ნახეთ ღმერთ კაცობრივი შემადგენელი ეკლესიის, ანუ ეკლესია უცდომელია თავის სწავლებაში, სული წმინდის მოქმედებაში და ის მუდმივად უცდომელობაში გიეს, მაგრამ ის ასევე კაცობრივია ჩვენ შევადგენთ ჩვენც ეკლესიის წევრები ვართ ამიტომ ჩვენ რაღაცეები გვეშლება აი ეს არის ის სადაც ჩვენ შემოგვაქვს ჩვენი უძლურებები ჩვენ შემოგვაქვს ჩვენი ცოდები ამიტომაც შეიძლება ასე ითქვას რომ არის ეკლესიის პერიოდი როდესაც ადამიანი ანუ ეკლესია შეიძლება იტანჯებოდეს ეკლესია შეიძლება ცდებოდეს არი გულისხმოთმე ეკლ ანუ მიხვდით ანუ არა ღვთის სიწმინდით არამედ ჩვენ შეიძლება ცდებოდეთ აი ჩვენ ვართ ეკლესიის მოციქულები თქვენ როდესაც გადიხართ ახლა გარეთ ხო თქვენ ეკლესიას წარმოადგენთ თქვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ცხოვრობთ ყველანი იმ სიწმინდით, რისთვისაც მოწოდებულები ვართ. ამიტომ ჩვენ, როდესაც ჩვენც ამ ეკლესიის წევრები ვართ, ამის სხეულის ნაწილები ვართ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვწდები, ჩვენ გვეშლება. ჩვენ ჩვენთვის რთულია რომ იმ ჩვენ გვინდა რომ მივახციოთ იმ სიწმინდეს რომ ადამიანი უცხომელი იყოს. ამიტომ აი გახსოვდეთ ეს ყოველივე რომ დღეს აი როგორ არის იცით დღევანდელ დღეს ეკლესიას თხოვენ ზუსტად იმ сахарებისეულ სიწმინდაში ცხოვრებას. რა თქმა უნდა ჩვენ მოწ მოწოდებულები ვართ ამისთვის, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდესო ჩვენ გვეშლება რაღაცები. ანუ ადამიანს აქვს უფლება შეეშალოს. ჩვენ ყოველას გვაქვს უფლება, უფალი ამისთვის არ მოსულა, რომ ჩვენ არ გვიცოდა. ჩვენ მოვიდა იმისთვის რომ ჩვენ ხო ვწოდავთ მაგრამ ვიბრძოლოთ რომ აღარ უწოდოთ მაგრამ ამ ამ პროცესში სანამ დაავადება ადამიანისგან დატოვებს მთლიანად ის მაინც ამ ავადობას განიცდის ადამიანი მაინც სუდათ არის ადამიანი მაინც შინაგანად უჭირს ადამიანს ხორება ამიტომ როდესაც დღეს თქვენ უყურებთ რომ აი ქილიქს ეკლესიის მისამართი და თქვენს რომ მიძახიან რომ აი ეკლესია მოწოდებულია სიწმინდისკენ და ამისკენ და იმისკენ გახსოვდეთ აი ეს ორი მდგომარეობა მდგომარეობა. ეკლესია წმინდა და უცხომელია იმის გამო, რომ ის არის ქრისტეს უხსნელი სხეულის სამხთო ბუნების მატარებელი, მაგრამ ამავე დროს ის კაცობრივიც არის. ჩვენი შემადგენლობით არის ეკლესია. ამიტომ ჩვენ ხშირად გვეშლება, ჩვენ ხშირად ვწოდავთ და ამიტომ არის ჩვენ უნდა ვისწავლოთ რა იცით, სულიერად აი ამ ერთმანეთთან ურთიერთობა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ შენდობა ერთმანეთისა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ პატიება ერთმანეთისა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ დახმარება ერთმანეთისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველანი აქ ვართ მოსულები როგორც სულიერ ისე იგი საავადმყოფოში, სადაც ჩვენს ჩვენი სულები ავადობენ და ჩვენს ჩვენი სულები უნდა განიკურნოს აუცილებლად. ჩვენ ყოველას ნახეთ როგორ არის ჩვენი ეს სნეულებების შემოგვაქვს ამ ეკლესიაში. შემოგვაქვს და ქრისტეს მადლი ჩვენ უნდა განვიკურნოთ და ეს განკურნებულები უნდა გავიდეთ ჩვენ უკან, მაგრამ ეს არის კიდე მინდა შეგახსენოთ, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. ეს არ არის პროცესი, რომ ადამიანი შემოვიდა და რაღაც ეკლესიის წევრი გახდა და ან ერთხელ ეზიარა კიდეს და ან წლებია შეიძლება ეზიარებოდეს, რომ ის უკვე სიწმინდეში იყოს. მე ხვდი ჩვენ გზაში ვართ. ჩვენ ყველანი სიწმინდის გზაში ვართ. ჩვენ ყველანი ღმერთის მოძიებისა და ღმერთთან ყოფნის გზაში ვართ ჩვენ ყველანი და ღმერთი ინებებს რომ ჩვენ ამას მივაღწევთ. ამიტომ როდესაც მე მინდა რომ თავი დაიცვათ, დღეს როდესაც ამობენ რომ აი ეს ეკლესიის შესახებ რომ აი სიწმინდისკენა რა თქმა უნდა წმინდა ეკლესია და უცნობელია ღვთის სიწმინდით, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შევდივართ ყველანი და ნუ ფიქრობთ ხოლმე რომ შეუმცდარი უნდა იყოს. ყველა შეიძლება ნუ გაგაკვირვებ თქვენ რომ შეიძლება სამუდელო პირ შეეშალოს, შეიძლება მაღალ იერარქ შეეშალოს. ეს ნუ გაგაკვირვებ და სასოწარკვეთილებაში ნუ ჩაგაგდებ და ტელევიზიაში და სოციმედიაში ასახული რაღაცა ამგვარი შეცდომები თუნდაც რომ ეს სიმართლე შეესაბამებოდეს რომელიმე, მაგრამ უამრავი და 90%-ზე მეტი ყველა არის მოგონილი და გამოგონილი არის მოკლედ რასაც ისინი აუცელებენ, ეს გახსოვდეთ ყოველთვის. არასოდეს არ ჩამოყაროთ აი არ თქვათ რომ აი მე რა ხდება ჩვენს ეკლესიაში პოზიციაში. ეს არასოდეს არ წამოგხდეთ. თქვენ აქ მოდიხართ არავინმეს გამო, ჩემს გამოც არ მოდიხართ. დრო რომ მოვიდეს ჯვარმწერია ღმერთთან დამიფაროს მე შემეშალოს რაღაცა და თქვენ აკაურობა არ უნდა დატოვოთ თქვენ ღმერთისთვის მოდიხართ აქ არ მოდიხართ თქვენ იმისთვის რომ აი ხაი განღოულზე რო ვილაპარაკებ თქვენ ჩვენ აღგნიშნავთ ამას თქვენ აქ უნდა მოდიოდეთ პირველ რიგში ღმერთთან და ღვთის სიწმინდესთან თანაზიარებისთვის განწმენდისთვის წოდების მიტევებისთვის სული წმინდის მადლის მოპოვებისთვის უნდა მიდიოდეთ რა თქმა უნდა შემდეგ სამგდელო პირი და მსახურება რომელსაც ის აღასრულებს ეს არის ეს მნიშვნელოვან ადგილას დგას, მაგრამ არასოდეს არ ჩავარდეთ სასოწარკვეთილებაში. ჩვენ წინ გველოდება ეს პერიოდი და ამიტომ გეუნებით. ეს უფრო მეტად გახშირდება. ეს უფრო მეტად გამოვა გარეთ და თქვენ თქვენი გულები არ შეძრწუნდეს. თქვენი გულებმა არ დაიწყოს, აი ორჭოფობაში არ ჩავარდეთ. ანუ ეჭვი არ შემოვიდეს თქვენთან, რომ ისე იგი ჩემს გამო კიდე გეუნები და სამგდელო პირების გამო არასოდეს ღმერთი არ დატოვოთ, თუნდაც და იმიტომ რომ ჩვენ თქვენს ხო გეშლებათ. თქვენს გამო ხوارტოვებენ, თქვენს გამო, თქვენი შეცდომების გამო, ეკლეს ჩვენ ხო ყველანი ერთნი ვართ, ადამიანები ვართ ყველანი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვეშლება, ჩვენ ვაღიარებთ, წოდავთ, კი, მაგრამ მოვდივართ აქ, იმისთვის მოვდივართ, რომ აღარ წოდოთ. იმისთვის მოვდივარ, რომ ისევ კარგი დედა ვიყო, კარგი мама ვიყო, კარგი შვილი ვიყო, კარგი სახელმწიფოს, ანუ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ვიყო, ერთგული, პატიოსანი. თამდაბალი, აი ესეთი ადამიანი მინდა გავხდე და ეს ვაჩუქო ჩემს ქვეყანას. აი ამისთვის მოდივარ და ამიტომ ეს გახსოვდეთ. აი ეს პერიოდი, ზატიკის პერიოდი ზუსტად ეს არისო, ქრისტე დაბნეულ მოციქულებს, რომელთაც ისე იგი თავისი მოძღვარი ნახეს, რომ მოკლეს, თავისი მოძღვარი ნახეს, რომ საფლავში დაიდო და უკვე უიმედობაში არიან, ქრისტე მოდის და ანუგეშებს მათ. და ნახეთ რა არის, რამდგომარეობა აბა უყურეთ ადამიანური ლოგიკით რო აიღოთ, ქრისტე როდესაც აღდგა, პირველი ვისთან უნდა მისულიყო და ვის უნდა ეჩვენებულიყო? აი თქვენ ვის ვისთან წახვიდოდით, იცით ვისთან? პირველი ვინც თქვენ ეს გაგიკეთათ. მიხვიდოდით და ეთყოდით პილატეს, მიხვიდოდით და ეთყოდით ჰეროდეს, მიხვიდოდით და ეთყოდით ანას და კაიფას, აი შენ რომ ხედავ რა გამიკეთეთ, ამ არა აი ნახე ცოცხალი ვარ, მაგრამ უფალი ამას არ აკეთებს. ვისთან მიდის? ვინც ელოდება. მოციქულებთან მიდის, მენელსაცხებლე დედებთან მიდის, ყველა იმასთან მიდის, ვინც ელოდება. ანუ უფალი ნახეთ არ ძალადობს, ძალით არ უნდა ვინმე სწამდეს. ჰეროდესაც და იმათანაც კი არ მიდისო, იმათო, აა, ხო, ქრისტე აღ მათ გულით უნდა იწამონ, გამიგეთ, მიხვდით, ამას სარწმუნოება ჭირდება, მაგრამ იმათ, ვინც მას ელოდება გულით, მათ ეცხადება. ამიტომ აი ესაა განსხვავება ღვთაებრივსა და ადამიანურ შორის. დღეს ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად ადამიანები ნიშნის მოგებით საუბრობენ. აი, ნახე მე როგორი მართალი ვარ, მე ესეთი ვარ და ჭამენ ერთმანეთს. დღეს რაც ხდება სამყაროში, რა ხდება? ადამიანები თაკუთარი საკუთარი აი რა გითხრათ იცით ეგოისტური სიმართლეს აჭიდებენ ერთმანეს მე ვარ მართალი მე ვარ მართალი მე ვარ კარგი აი ეს ჭიდაობა მიდის მაგრამ უფლის მაგალითი აიღეთ და თქვენ ჩვენ ეს უნდა ავიღოთ ის აღდგა, მაგრამ არ მისულა იმათან. სულაც არ აინტერესებს მას, არც ისე იგი პილატეს მდგომარეობა არფე, აინტერესებს ვინ, ვინც მას ელოდებ. ამიტომ აი დღევანდელ დღეს რომ გითხრათ, აი განღვეულის ძალიან მარტივად გეტყვით, დღევანდელი სახარება როგორ უნდა გაიგოთ. თვითონ განღვეული ეს არის ჩვენი სულის მდგომარეობა. ანუ განგეული ნიშნავს დამბლადაცემოს, უუნაროს. მიხვდი ნიშნავს ადამიანს, რომელიც წევს და განძრევა არ შეუძლია. ეს არის სულიერი მდგომარეობა აღდგომამდე ჩვენი. ქრისტე რო აღდგარი არ იყო, ყველა მიდიოდა საათ ჯოჯოხეთში. ანუ განგეულის მდგომარეობა ეს არის, ანუ სულის სიკვდილი, რომელიც მაინც ჯოჯოხეთში მიდიოდა. ანუ განგეულის მდგომარეობა ეს არის ჩვენი სული. მეორე, საბანელი, სადაც არის ეს ტბა, სადაც იყო, ხო? ეს არის ეკლესია. წარმოიდგინეთ წყალი, რომელიც შიგნით არის და რა, თუ შიგნი ჩახვალ გადარჩები. თუ შიგნი ჩახვალ განიკურნებ. ანგელოზი, რომელიც წლითი წლად გარდამოდიოდა, ეს არის ვინ? ვინც დედამიწაზე ვინ მოვიდა? ჩვენ სახსნელად. ეს არის უფალი ჩვენი ესო ქრისტე, რომელიც მოვიდა დედამიწაზე ჩვენ სახსნელად. ახლა შემდეგი. ესე იგი, მიდის ამ გარღვეულთან და უფალი ეუნება რას? გინდა განიკურნო? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთანაც ყველა საიწეღარით ის დაიწყეთ ახლა ჩემი წინა საუბარი ყველაფერი გაიხსნება აი ამ დღევანდელ сахарებაში გინდა განიკურნო აი ახლა უბრალოდ თქვენ თვითონ დაუსვით თქვენ თავს კითხვა ეს კითხვა ჩათვალეთ რომ თქვენ ხართ სულიერად განღოვდა ყველანი ასე ვართ მე პირადად ასე ვარ და ეს დიალოგი წარმოიდგინეთ რომ თქვენ წარმართავთ ქრისტესთან ამ დიალოგს თქვენ წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი ამ განღოვლის მდგომარეობაში ოღონდ სულიერად და გეკითხება გინდა განიკურნო დაუსვით ახლა თქვენ თავს ყველა მკითხვა, გინდა განიკურნოთ? რასაკეთებთ ამისთვის? ხო? ანუ გინდა განკურნება. აი პირველი ამას გვეკითხება უფალი, აი მე რო ვიყო ეკლესიის გარეთ გამოვაკრავდი, აბრას და დავწერდი. აი ამ კითხვას დავწერდი ზემოთ, რომ ვინ შემოა ყველამ წაიკითხოს, გინდა განიკურნო? ანუ აქ არ მოდის ადამიანი ღმერთო ფული მომეცი ის მომეცი ესა პირველი რის გამოც ადამიანი მოდის ღმერთთან ეს არის გინდა სულიერად განიკურნო გახდე უკეთესი გინდა თუ არ გინდა კი ბატონო შედი მაგრამ იმას რისთვისაც ეკლესია არსებობს ამას ვერ მიიღებ ადამიანი პირველი გინდა განიკურნო ეკითხება და ისეუნება კი მინდა მაგრამ არავინ არ არის მიხვდით, არავინ არ არის, ვინცო ამიყვანსო და მოკლედ ყველა მე მასწლებსო, ყველა მირბისო, ყველა მიდისო და მე არ მაქვს ამის განკურნების საშუალება. ეს რას ნიშნავს? რომ ქრისტეს გარეშე კურნება შეუძლებელი არის. ანუ ქრისტეს გარეშე ქრისტემ უნდა განკურნოს მე ხვდით ქრისტემ უნდა მოგიტანოს შენ კურნება. იქაც ვინ واردებოდა, იმათაც კურნავდა ანგელოზი და ანგელოზი ქრისტეს სახე იყო და ჩვენ ყველანი ქრისტეს ხელით ვიკურნებით ხოლო და მხოლოდ. ანუ ქრისტესთან შეერთებით, ქრისტესთან მისვლით ხოლო და მხოლოდ ქრისტესთან ურთიერთობით იკურნება ადამიანი. ამის შემდეგ რას ეუნება უფალი? აიღე, რაღამ შენ გინდა რომ განიკურნო, აიღე შენი ცხედარი. ცხედარი რა არის? ის კი არა საკუთარი თავი კი არა მარტო დიდი საწოლი ქონდა მას ხეებისგან შეკრული დიდი საწოლი ქონდა რომელიც რომელზეც იწვა ის და წარმოიდგინეთ აქ რა ხდება რა არის რომ ისე განკურნა холод сулиерат კი არა ისეთი ძალამიეს ადამიანსო საკუთარი საწოლი თვითონვე აიღო და წაიღო ანუ ქრისტეში იკურნება ადამიანის ორივე საწყის სულიც და ხორცის ანუ პირველი, მაგრამ გისვავს კითხვას, გინდა განიკურნო, სულიერი კურნება გინდა, თუ გინდა, მაშინ ორივე იკურნება. სულიც იკურნება ადამიანისა და ხორცის იკურნება ადამიანისა ამ შემთხვევაში. და ამიტომ აიქ ყოველთვის რა არის? აი დგანან ადამიანები, რომლებიც ასეთ ყონენ. დღეს ვარ შეიძლება მაგის გაკეთება, შაბათი დღე იყო თუ გახსოვთ, ხო? და ნახეთ ახლა ჩვენში როგორ გადმოვიტანოთ. აა ჩვენ აქ ვიკურნებით. ჩვენ აქ ჩვენს წოდებს ვებრძვით და გვინდა რომ თამდაბლები ვიყოთ. მაგრამ ჩვენს ამ თამდაბლობას გარეთ ხდება რა? უფრო მეტი დაჩაგვრა. გამიგეთ, აი ესენი მაგასეონებიან, რა უნდა განიკურნო? რა რა ის განკურნებული ხარო? არაფერი განკურნებული არა ხარო? არ გააკეთო ეს გადი, ანუ ეუნებიან, აი ეს ჩვენი ყოფნა არის, ჩვენ რო ვიკურნებით აქ, აი ხშირად გისვავთ ხოლმე კითხვას რომ აი მაგალითად გინდათ რომ შვილებთან ურთიერთობა დაალაგოთ, ხო? მაგრამ თქვენი შვილებთან ურთიერთობა გაქვთ როგორ იცით? აი ეს ჩხუბობ და შენი ჩხუბით და ესეთი ზეწოლით გიჭირავს შვილებ. ეხლა ნახე მოხვედი და გეუნები. ჯობია რომ ცოტა მობიერი იყო, ცოტა დამშვიდდი ადამიანი. ან თუნდაც მამაკაცებს მინდა უთხრა. როდესაც ძალით, ღონით, რაღაცა იქ ბოდიში და ამ გამოთქმაზე გაგებებით და რაღაცეებით შენ თავს იტანდა, ეს რაღაცეები ქრისტეს ცნებებთან არის წინააღმდეგობაში. შენ მოხვედი ტაძარში, ხო? დედა მოვიდა, თუნდაც мама მოაი როგორც ვახსენე, ორივეზე რო ვთქვა, ხო? მოვიდა ადამიანი და ეუნები რომ ესე როგორათაც იქცევი, არ შეიძლება. ანუ ქრისტე გეუნება იყავი მშვიდი და მდაბალი გულით. ეს არ ნიშნავს კიდე გეუნები, არ ნიშნავს ეს რომ ლაჩარი იყო ადამიანი, ამას ნუ გაიგებ თქვენ ყველა. სიმტკიცე უნდა კონდე შინაგანი, როგორ იცი, თუ ქვას ხეთქავდე, მაგრამ ამას შინაგანი სიმშვიდე უნდა ახლეს. სათქმელსოცა ამბობ ადამიანი, მაშინ უნდა ამბობდე და შენი სიტყვას ფასი უნდა კონდეს, მიხდით? ოდა. აი ამიტომ ეხა განკურნება რო გინდა, მოდის ესეთი ადამიანი და ვერ იკურნება, რატო? იმიტომ რომ იმდენად არის დაჩვეული მასე პრობლემების მოგვარებას. რომ გადისა ვიღაცას დაუყვირებს და შე დამთავრებულ პრობლემა მოგვარებულია, მაგრამ მე თუ თამდაბლა თავი უნდა დავხარო, ის გადამივლის მეზე. აი დღეს ეს მომენტი გვაქვს დღეს ეკლესიას რომ გვინდა თამდაბლად ვიცხოვროთ, გვინდა რომ რაღაცა თამდაბლად ვიცხოვროთ, მაგრამ ამ ჩვენ სიმდაბლეს და თავის დახრას ახსხვები იგებენ იმას რომ მოდი გადავუაროთ ზედ. და ამიტომ როდესაც გადავლას იწებენ ზედ, გინდა თუ არ გინდა ინსტინქტურად თვით გადარჩენისა და გამორკვევის იმითი, უცებ უხეშად გამოთქვა რაღაცებს, ეუნები რომ ნუ გადამივლი მოკლედ ზედ, ხო? და ხშირად უხეშად ესმიდა, აბა და მე გეუნებია რომ ესე როგორ შეიძლება? და შერასაც აკეთებს შეიძლება? რომელ მორალში ჯდება? არსა დაждდება ეს რაღაცა, ხო და მე რო თავი დაგიხარე იმის გამო რომ მე რაღაცა ასეთა ცხოვრობ ზეთ ხო არ უნდა გადამიარო და აი მისი გვეშინია ჩვენ. შეიძლება შობელსაც ეშინია, იმიტომ რომ შვილთან თუ იმას იზავს ცოტა მოლბება და იმას იზავს, მე რა შვილი ხომ უკვე ზედმეტების ლაპარაკს იწყებს რაღაცა და აქ უკვე მეშინია ვაიმე არა და აი ამიტომ ვიძახი, აი ეს გვაქვს, აი ეს სული მუდმივად გვებრძვის ჩვენ რომ ბოლომდე არ განვიკურნოთ. მიხვდეთ, წინამდებობები გვხვდება ყოველთვის და ეს წინამდებობები არის აუცილებლად მოკლედ გადასალახი. და რა შეუნება? ნახეთ განრგოული რომ მე ვინც გამკურნაო იმან მითხრავ რომ აიღე ცხედარი და წაიღეო ახლა ჩვენ რო ვეუნებით რომ მე უფალთანა ვარ ჩვენ მაგას არ ვეუნებით წეღარაც გელაპარაკ ქრისტესთანა ვარ და უფალ მოგვიბრძანა ესე რომ ესეთები უნდა ვიყვეთ რომ განვიკურნო თამდაბალი უნდა ვიყვეთ ჩვენ და ეუნება ყველაზე მთავარი რა არისო მე ეუნება რომ ვინ არისო ისო აბა გვაჩვენეო დაგვისახელეო და მან არიცის აი ახლა მაშინ რა უნდა გავიგოთ იცით რატომ არიცის მან აღდგომა მკვდრეთით ეს ჩვენ არავის არ ანუ ჩვენ არაფერი არ გავუკეთებია გახსოვთ გითხარით რომ აღდგომა თავისთავად მომხდარია ეს უფლის საჩუქარია ეს უფლის მადლია ამა უფალმა ეს აღასრულა ჩვენთვის მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ამ აღდგომაში შევიდეთ ჩვენი მოღვაწეობით ამ დღესასწაულის ღირსნი უნდა გავხდეთ ამ დღესასწაულში უნდა შევიდეთ. მიხვდით, ამიტომ სანამ ჩვენ ამ დღესასწაულში არ შევდივარ და ქრისტეს აღდგომა ჩვენი პირადი სულის აღდგომა არ გამხდარა, მანამდე ჩვენ ქრისტეს არ ვიცნობთ. ამ განღეულის გავსა თუ არავი არ ვიცი. ვიღაცამ კი განკურნა, ანუ ვიღაცამ კი აღადგინა ჩემი ბუნება, ჩემი ადამიანური და ჩემი სულის და ხორცის აღადგინა, მაგრამ მე მას არ ვცნობ. ნახეთ სამოთხე დახურული იყო, დაკეტილი იყო, ვერ შედიოდა ადამიანი. მართლებიც მოსე და მათი მსგავსი ძველი აღთქმის წინანები ვერ შედიოდნენ იქ. მაგრამ ქრისტეს მოსვლის შემდეგ აი ეს გაიღო ზუსტად. სამოთხის კარი გაიღო. მაგრამ სამოთხის კარი რო გაიღო, ეს ნიშნავს, რომ ყველა შევალთიქ არა და ეს განღოული ძახის მაგას რომ არ ვიცნობო და ნახეთ სადამდე იქამდე სანამ მე ჩემი სულის უკდავებას არ ვიწამებ და არ ვიტყვი რომ ქრისტეს შეულის მსგავსად როგორც ის მოკვდა და აღსდგა ასევე მეც გარდაცვალების მერე აღდგება ჩემი სული და ქრისტე ღმერთთან წავა იქამდე ჯერ მე ქრისტეს არ უცნობ მე რო ვიძახი ხოლმე სულ რომ მორწმუნე ვინ არის? ის არ არის მორწმუნე, ვინც იძახიზო ღმერთი არსებობს. მორწმუნია ის, ვინც ამავე დროს აღიარებს, რომ მას აქვს უკვდავი სული, რომ გარდაცვალების მერე არსებობს სიცოცხლე. რომ თავარი სიცოცხლე და თავარი სამყოფელი ქრისტიანის არის იქ და არა აქ. აქ ჩვენ ვართ დროებით. სანამ ეს არის ის ადამიანმა ის მისთვის ქრისტე არის უცხო. არიცნობს მას. იძახ, აი როგორს განღეული ძახს, არ ვიცი ვინ იყო. განკურნა, მაგრამ არ ვიცი ვინ იყო. ამიტომ რომ პირადი გამოცდილება ჩემი ქრისტესი, ქრისტესთან ურთიერთობისა არ გამხდა ამის. და ამიტომ წეღარაც გითხარით, უფალი მიეფარა. ეძებდა ეს, მიმოიხედა რომ სად არის ეს ადამიანი, მიმოიხედა და იქ აღარიყო. ანუ ფიზიკური თვალით მისი დანახვა შეუძლებელია, რაც მე გითხარით, ეს შინაგანა თუ და განიცადო ადამიანმა. ფიზიკური თვალით მისი პოვნა რა ის იყო არა. შინაგანად მომიყევი მე რა მოხდა შენში? რომ შენ დამინახო, მე დაგიჯერო შენ. ხა მე რო გითხრა უბრალოდ რომ აგერ ის იყო და იმან გამკურნა, ესე არა, უფალი მიეფარება. თითით ფიზიკური ხელით, ფიზიკური თვალით მას ვერ დავანახებთ ვერავის. ხოლო და მხოლოდ სულიერი თვალით შეგვიძლია ვინმეს დავანახოთ ქრისტეს ყოფობა ჩვენ შინაგანში. დამანახე შენი თავი და მე ვიწამებ ქრისტეს. დამანახე შენ როგორი ხარ, მორწმუნე რო ხარ და მეც ამ დროს ვიწამებ. და შენ თუ მიმითითებ რომ წადი ხათთან მიდი და სანთელი დაანთე უფალი მიეფარება ეს არ არის უფალი ხატებთან არ არის როგორც გეუნებით ხოლმე რომ მე მივედი და სანთელი დავანთე არა ეს არ არის ჩვენ სული თუ დაგზნობდეთ მას და სული თუნდა უკარნახებდეთ აი სული თუნდა უყვებოდეთ აქედან წასულები აი სულით არ რომ წარილაპარაკოთ სახში რომ მიხვალთ, ქრისტეზე უნდა საუბრობდეს თქვენი დუმილი, ქრისტეზე უნდა საუბრობდეს თქვენი სიმდაბლე, ქრისტეზე უნდა საუბრობდეს თქვენი სიმშვიდე, ქრისტეზე უნდა საუბრობდეს. ეს ამით უნდა იქადაგოთ სახში რომ მიხვალთ, თორე ის კი არავის არ უნდა ახლა მე რაც გელაპარაკეთ ეს მოუყვეთ ფიზიკური ენით ძალიან ძნელია ვინმეს რამე დააჯერო დღეს თან მით უმეტეს 21-ე საუკუნეში, როდესაც ჩვენა ინტელექტისა, ესე რომ ვთქვა, ხო წიგნებისა გინდა თუ რაც გინდა. დღეს ვერავის ვერაფერს დააჯერებ შენ. იმდენად არის ადამიანის გუნი, ესა გონება გადატვირთული და გული. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი გამოცდილებით ქრისტესთან ურთიერთობისა შემიძლია დაველაპარაკოს. სხვა შემთხვევაში ქრისტე მიიმალება. ქრისტე გაეცლება იქაურობას. ეს ქრისტე ამ რაღაცა ჩვენ დირექტივებში არ ჯდება. იქ მიდი, აქ მოდი, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, უფალი ადამიანის იმებს, რა ქვია, მითითებებს არასულებს. უფალი თვითონ არის ღმერთი და ისადგენს წეს, როგორ უნდა იურთიერთოს ადამიანმა მოკლედ ღმერთთან. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირადი გამოცდილება და შემდეგ სათხდება ეძებს. ნახეთ, განღოული ეძებს ქრისტეს და სათჩეხდება ტაძარში. ტაძარში ხდება. რა არის ტაძარი? რას ვიძახით ხოლმე თავარი ტაძარი სად არის სადაც ღმერთი მყოფობს გული ადამიანის გული აქ ტაძარი შეიძლება ითქვასო ფიზიკური ტაძარი მაგრამ ყველაზე მთავარი წეღარაც გითხარ ეძება ეძება რომ დაენახვებინა იმათვის სად არის მაგრამ ვერსად ვერიპოვა ფიზიკურ ტაძარში ვერსად ვერიპოვა ფიზიკურ ტაძარ ვერსად ვერიპოვა ქრისტე რომ ეჩვენებინა ამან გამკურნა მაგრამ როდესაც ყველაზე მთავარ ტაძარში იპოვა ის და შეხვდა და ქრისტე მასთან მოვიდა გულში და შეხვდა მართლა რა მოხდა შემდეგ ხო ამ დროს ადამიანს აქვს აი რაღაცა სიხარული აი არ ვიცი უნდა ანუ განცდილი უნდა კონდეს ღმერთთან შეხვედრის საოცარი განცდა აი სიხარულის განცდა სადაც გუშინ გითხარით რომ საერთოდ ფერმკლთალდება დანარჩენი ყველაფერი აი შეიძლება თქვენთვის პარადოქსად ჟღერდეს მაგრამ ფერმკლთალდება თქვენი როგორც დედისა შვილთან დამოკიდებულება, იმდენად ეს უფრო აღმატებულია. განა ის რომ თქვენ დედობას ტოვებთ, თქვენ ღირსეული დედა ხარ, გიყვარ შვილი, მაგრამ ხვდები ისეთ ვიღაცას შეხვდი, რომ ამასთან ურთიერთობაში ვერ შეედრება ვერას და ვერაფერს. ამიტომ იძახის გახსოვთ მაცხოვარი რომ ვისაც უყვარდეს დედა, мама, ცოლი, შვილი, უფრო ის ჩემს არ არის ჩემი ღირსი. ანუ ქრისტესთან ამისთვის სიყავით მზად, ქრისტესთან სწორი შეხვედრის შემთხვევაში გული ისეთ რამეს განიცდის, ვერ განიცდის ამას ვერავინ საყვარელ ადამიანთან შეხვედრის შემთხვევაშიც კი. ეს არის ესე. აი მე ბევრჯერ მითქვამს თქვენთვის, რომ მაგალითად, ანუ რამონდეჯერმე გითხარით ესო, ერთხელ მკითხამეთ კი ჩემმა მეუღლემ, რომ მოგვიხსენიე? აი წირვაზე ვიდეგე, მოგვიხსენიეო და რო დავფიქრდი, აი, რა ვიცი, რო გითხრა ხა, რომ ესე იგი სახელები ჩამომეთვალა, რომ ესა და ესა და ესა და ესა, მაგრამ ხო მე თუ აბავისთვის ოდაცნო ნიხდით. ანუ თუ ღმერთია ადამიანის გულში, ხო ვისთვის უფალმა ხო ჩვენზე უკეთესად იცის, ჩვენ რა გვჭირდება? რაში მჭirdება ეხა უფალს უთხა თუ უფალი გულში შემოვიდა იმას უთხრა რომ იცი რა ჩემს მეუღლეს თუ ჩემს შვილებს თუ იმას და ამას ეს გაუკეთე და ის გაუკეთე აღარ არის საჭირო ვერთმა ჩვენზე უკეთესად იცის ჩვენ რა გჭirdება ამას თვითონვე იძახე сахарებაში ვიდრე თხოვადმდე თქვენ და იცის უფალმა რა იგიხს ამას ყოველთაგანი იქ ჩერდება ყველაფერი. აღარ უნდა სახელები, აღარ უნდა სანთლების დანთებები, აღარ უნდა არაფერი ჩერდება, შეშდება. უბრალოდ ღმერთი ყოფობს ადამიანის გულში და განიჭებს ყოველივე იმას, რაც გჭირდება. როდის ხდება ჩვენი ლოცვის დროს ვინმეს განკურნება? თქვენ ფიქრობთ, რომ იმ დროს, ოდესაც ჩვენ ემოციურად ხატის წინ დგევართ და რაღაცა არა? აი იმ ემოციური დგომის დროსაც კი თუ ერთხელ მაინც უბრალოდ აი გულში ჩაფიქრდი და ღმერთი მოვიდა აი ამ დროს ხდება მისი ანუ უფალი მოვიდა და შენი ყველა სათხოვარი მერე იწევს აღსრულებას იქამდე სანამ შენ აო ღმერთო ვაიმე მიშველე ცუდა თავარეს ეს იქამდე ამ შფოთში ძნელია უფალი შემოვიდეს ადამიანს გულში აი დამშვიდები თუ არა ამ განსაცდელზე გამიმარჯვებ თუ არა და იტყვი რომ უფალო იყოს ნება შენი აი იმ წუთში იწევს შემდეგ გული რა წამს იტყვის უფალო შენინება იყოს აი იქ იწება ღმერთის მადლის მოქმედება ანუ всё შენი პირადი ეგოიზმი მოხსენი და ეუნები ღმერთო შე როგორც იტყვი ისე იყოს აი მაშინ უფალი უკვე იმას აკეთებს რაც ყველაზე საუკეთესოა შენთვის მაშინ აგან დობა უნდა კონდეს ხოლო სიტყვები რომ იყოს შენინება არა მართლა გენდობ არა ესი არ არის არ მოხდება ისე იგი არ არის საჭირო მან უკეთესად იცის რა უნდა იყოს მოგლეთ საჭირო ამიტომ აი ამ დროს უფალთან შეხვედრის მერე უფალი ერთ რამეს გვეუბნება. ის უპირობოდ კურნავს, ხო, როგორც განღოული, განკურნა და რას ეუბნება? წადი. ხო, განიკურნე და აღარ წოდო. ანუ მსგავს მდგომარეობაში აღარ ჩავარდე. თუ გინდა რომ უარესი არ დაგემართოს. ეს არის გაფრთხილება. ეს კი არ არის რომ თუ შენ ამას გააკეთებ მე უარეს გაგიკეთებ, ეს კი არ არის. ეს არის გაფრთხილება და ეს არის როგორ გითხრათ ისე მითითება ეს არის დახმარება მისი რომ არ გააკეთო თორე უარესი დაგემართება როგორ შვილს რო ეთქვი რომ არ გადახვიდე იმას თორე ცუდი რაღაც დაგემართება ღუმელთან არ მიხვიდე იმიტომ რომ დაიწვევი აი ამას გაფრთხილება ღვთის მცნება ეს არის გაფრთხილება და არავითარ შემთხვევაში არ არის არ წარმოიდგინოთ არასოდესო აი ამას გააკეთებ და შენ ნახე რა და ანუ შურის მაძიებელი არ არის უფალი შურს არის ძიებს ის უბრალოდ გვეუბნება რომ ისეთია სამყარო თუ ასე მოიქცევი უარესი დაგემართება გახსოვთ რა შეუნება რომ თუ ადამიანი რო ადამიანის გარო გადისო ბოროტი სულიო მერე ბრუნდებაო და თუ მოლაგებულს ნახავსო მის გულსო ხო რვაუბოროტეს მასზე მოიყვანსო ანუ და უკანასკნელიო, ანუ რაც მე დაემართებაო, ანუ უარესი იქნება რაც მანამდე გქონდაო და ჭირდა ადამიანს. ანუ გვეუბნება რას? ბოროტი სული, ეს სამყარო, როდესაც ერთხელ გავა შენგან და განთავისუფლდები მისგან, ამას ვერ ეგუება. და თუ კი მოვა, მოვა როგორ იცი, ბოლომდე დაგაგდოს. მოვა ისე, რომ შემდეგ ისე იგი იმ ხელა ძალისხმევა დაგჭირდეს, რომ შეიძლება ვეღარც წამოდგე ადამიანი. და ხშირად იცოდეთ, რომ აი ძნელ რაღაცას გეუნებით, მაგრამ სულიერად რომ მივუტი ხშირად ამ დროს გარდაცვალება ადამიანისთვის არის შველა. იცით? სანამ ბოლომდე წაიღებს ბოროტი სული მისულს, უფალი მოდის და ამ დროს გაყავს ადამიანი. სანამ ბოლომ, სანამ ჯერ კიდე არსებობს მასში რაიმე ცხონების მაგვარი. აი რაღაცა შეიძლება ჩაეჭიდოს უფალი და აცხონოს. არა და ხვდება რომ ეს თუ ბოლომდე მიუშვა ბოლომდე თუ მიუშვა ეს დაეცემა და დავარდება არა და ქრისტიანებს როგორ გვაქვს დღეს გარდაიცვლება ვინმე და რა შეხოა რა დააშავა ესეთი შეგი რა ახალგაზრდა და ის ანუ ღმერთმა დასაჯა ეთყობა აი ეს გვაქვს ხშირად იცოდეთ გარდაცვალება საშველია ადამიანისთვის სულიერ კონტექსში მაგრამ ჩვენ როგორები ვართ ჩვენ აქ გვინდა ყველაფერი 200 წელი ვიцоცხლოთ ყველაფერი კარგად იყოს საჭმელი გქონდეს სასმელი გქონდეს ფული გქონდეს ბედნიერება გქონდეს მაგრამ ღმერთი ხო ასე არ უყურებს უფალი უყურებს ადამიანის გულს ადამიანის სულს რო აცხონოს და კიდე გეუბნებით ხშირად თქვენ ჩვენთვის არალოგიკური ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვლება ანუ ვიღაც გეუბნებით ეს ხშირად საშველია ამ ადამიანისთვის საშველია უბრალოდ ჩვენ ვერ ხედავ ხარ რანაირად გინდა შენ უთხრა მის მშობელს ურწმუნო მშობელს ანერად გინდა უთხარ რომ ახლა შენ შენი შვილი როდესაც გარდაიცვალა ხო ღმერთმა ის აცხოვნა და იმ დროს წაიყვანა როდესაც ჩაეჭიდა მას და უბრალოდ სული აცხოვნა მაგრამ ამ დროს ხშირად ბრაზდება ადამიანი ანუ შედის ღმერთთან იმაში მშობელი რომ რატო რატო წამართვა ღმერთმა და ანუ მაგრამ холод ам холод морцмуне თვალი холод ам холод морцмуне გონება მაგრამ აქ რა არის იცით შე რომ შობელი ხარ შობლის გამო არ დაღუპავ შენი პირადი ამბიციის გამო რომ შენი შვილი გინდა რომ შენთან იყოს არ დაღუპავ შენ შვილს და როდესაც შენს გარდაიცვლები უფალი შენს გაცხონებს და მე ერთად შეგახვედრებს იქ და შენ დარწმუნდები იმაში რომ ის სწორი იყო რაც გააკეთა ღმერთო იმ ტკივილად ღირდა რა ტკივილიც იმ დროს შენ ცხოვრებაში განიცადე იმიტომ რომ აი იქ რო შეხვდები მე აი იქ რო ცხონდება ორი ადამიანი აი ეს აი ეს არის სულიერ ცხოვრება ძნელია. აბა წარმოიდგინეთ ახლა ეს უთხარი თქვენ ნებისმიერ ადამიანს ეს ხო? ურთულესი წარმოსადგენია, მაგრამ ეს ასეა. უფალი სხვაგვარად უყურებს ადამიანის ცხოვრებას. ის უყურებს მის დასაწყისს და ის უყურებს მის დასასრულს. მას უნდა რომ აცხონოს ადამიანი. холод და холод სული შეხონება უნდა ადამიანისა და არა უბრალოდ აი აქ ამ წუთის სოფელში ჰედონისტები როგორც ჩვენ ვართ რომ ბედნიერი იყოს და ესე იყოს რა თქმა უნდა აქაც უნდა კონდეს ადამიანს თავისი წილი, სიხარული და ბედნიერება. რა თქმა უნდა, ამას კი არავინ უარყოფს. ტანჯვაში კი არ უნდა იყოს ადამიანი. აქედან იწყება სიხარული, მაგრამ ზომიერებაში და სწორ ცხოვრებაში, ქრისტეს წინაშე და ღვთის წინაშე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის. და ბოლო ნაწილი, რასაც ვიძა, რასაც ვიტყვით, ეს განკურნებული ადამიანი და დარიგებული ადამიანი რომ დაარიგა უფალმა რომ ესე გააკეთეო, რა შვება? წავიდა და უთხრაო იმათო, რომ იესო იყო ვინც განკურნა. ანუ რა, ვეღარ დაიტია ეს განკურნება სიხარული რო ქონდა, მიხვდით, მიუარდა და უთხრა. ქრისტემ განკურნა. აი ეს არის მე რო გეუნებოდით, გახსოვთ გუშინ, რომ აი ხშირად გული და რო ამოახომე, რომ მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. სხვისთვის გაუგებარია ამასო ეძახო. რავი, იმ დღესაც გუშინ გითხარით, რომ ისა თქო უფროსმა ის მოუმატა, რა ქვია, ხელფასი მოუმატა თავის ქეშევდომს. ქეშევდომს, ანუ ხელფასი მოუმატა და ამ ქეშევდომმა აუ, მადლობა ღმერთსო რა, მადლობა ღმერთსო რომ ეს ხელფასი მომატა და ესე რა მადლობა ღმერთსო მე მოგიმატე ხელფასიო. ხელფასი მოგიმატეო, ისე იგი ადამიანი იმდენად ეპა ეკრება ღმერთს, ხომ იხდით, ანუ დღევანდელი პერიოდი ეს არის. ახალი გოდოლის შენება, ანუ ეს არის ისე იგი ბაბილონის გოდოლის შენებლობა მიდის. ღმერთის ღმერთს ეპა ეკრება ისევ ადამიანი. მე ვარ, მე ვადგენა წესებს და ღმერთს მოკლედ სულ მუდმივად პაექრობაში არის. და ეს დღევანდელი პერიოდი რაც აღარ მინდა ეხა დავასახელო, ხო? რაღაცა იქ სპორტსმენმა ახლა მან ხუჩამ რო დაიწერა რაღაცა იწამეთ მუდამ ღმერთიო ხო ერთი ამბავი ატყდა მაღაზე რო ესო ხო უკან დაბრუნება არისო სიბნელეში დაბრუნებაო წარმოიდგინეთ ხალხი უწერს ამას ვინ არც მინდა დავასახელო აი ეს ხალხი რომლებიც ინტელექტუალები არიან და მოკლედ ძალიან პროგრესულები რო არიან წარმოიდგინე ანუ ის რომ დღეს ღმერთი წამს და ვინმე სუთხარო ღმერთი იწამეო თურმე ეს ყოფილა სიბნელეში, აი ხო მიხვდით რა პერიოდში გვიწევს უბრალოდ ცხოვრება. აი ეს ესეთი მომენტი. გადი უბრალოდ თქვი მადლობა ღმერთს, არ რაღაცა მყარად თქვი რამე. რასამო? ეს აღიზიანებთ უკვე ადამიანს. ღმერთი ხსენებაზე ადამიანები საშინლად ღიზიანდებიან. ამას წააწყდებით თუნდაც ოჯახებშია ხოლმე. ხშირად როდესაც ახსენებთ ან ლოცულობს ადამიანი ან ახსენებს ან რაღაცა ხო ხშირად უკვე ოჯახის წევრებიც კი ღიზიანდებიან რომ რა ნახე კაცო სულ ლოცვები და სულ ისა და სულ ისა ეს ლოგიკური არის გამიგეთ სულ ეს ლოგიკური იქნება მით უმეტეს შენი ოჯახის წევრი როდესაც ამას გეუბნება გარეთ რაღა უნდა მოსთხოვა ხო ადამიანს ვინც საერთოდ მოკლედ ღმერთთან ურთიერთობაში არის ამიტომ აი აი ეს მდგომარეობა რომ წავიდა და ყველა сахара რომ ქრისტეა, იესოა ქრისტეა, რომელმაც მე განკურნა, აი ეს სულისკვეთება მოგმადლოს ღმერთო. მუდმივად გძნობდეთ ამას, რომ ჩვენ ვიკურნებით. ღმერთთან ურთიერთობაში ჩვენ მართლა სულიერად ვიკურნები და უკეთესი ხდებით ღვთისმსნების მიხედვით და რომ გავარდგარეთ, ხო? აი ამის უნარი მოგცეს ღმერთმა, რომ აი ესეთი რაღაცა მткиცე ხმით, ყვირილი და იმით კი არა, ესეთი მткиცე ხმით შეგვეძლოს, რომ უფლის მადლიერი ვარ. ღმერთი არსებობს, მე მისი მონა ვარ, მე მისი შვილი ვარ და მე მისი მორწმუნე ვარ, ამიტომ ღმერთთან ურთიერთობის გარეშე მე ვერ მივახციე ვერაფერს, მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობით პოვე ის, რასაც ამ სამყაროში მუდმივად ვეძებდი. არა ფული, არა ქონება, არამედ ის საოცარი სიმშვიდე, რომელიც ქრისტესთან ურთიერთობას ახლავს თან. ღმერთმა განრღვეულივით ჩვენი სული განკურნოს და აღადგინოს და აცხონოს. ამინ. დალოცული და გახარებული იყავთ.